Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αναμειγνύουμε τα θρηματισμένα μπισκότα με το γάλα. Τα στρώνουμε σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε το καραμελωμένο ζαχαρούχο. τοποθετούμε τις κομμένες μπανάνες. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και με απαλές κινήσεις ενσωματώνουμε τη λιωμένη σοκολάτα. Κάνουμε ροζέτε με την μους, αφήνουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες και σερβίρουμε με νυφάδε. σοκολάτας. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!